Eh? Eh? Sopo kowe? Wih, sopo kowe? Alah syah. Ih. Aduh nangis. Orang ngerti ge opo? Ki orang ngerti aku opo? Lagi hujan ini lagi hujan, Mira, Mira lagi hujan. Hehehe. Aduh. Mana dewekan kayak gini. Aduh. Rungkat sayang. Alas ya boy. Bonus. Merkinding, merkinding. Yalah. Eh lama banget kau muncul. Berani kali kau. Hei, astagfirullah. Hei, Duh, masih ngezoom. Langsung. Are you awake, Halo Kak Rita, hadir nyimak, siap. Kayak Mira aja suka muncul ngilang. Iya, Mira.